Bueno, buenos días. Estamos con eh, Serge Goulart, dirigente de la izquierda marxista en Brasil. Y lo primero que queríamos preguntar es, hemos visto en los últimos días la dimisión del ministro de Sanidad, que es el segundo ministro de Sanidad que dimite desde que empezó la crisis del coronavirus en Brasil. Y queríamos que nos explicaras un poco los motivos de la dimisión y en general cómo el gobierno de Bolsonaro ha gestionado la, la pandemia del coronavirus en, Brasil. Bien. Buenos días. Eh, hablando de, desde Brasil, que en este momento ha ultrapasado 260.000 mil infectados por el coronavirus y ya tenemos más de 18.000 mil muertos. Es el segundo ministro de Sanidad que sale. El primero salió por razones muy semejantes. El primero fue, demitido por eh, Bolsonaro porque él se recusaba a abandonar la idea de aislamiento social de la cuarentena y Bolsonaro no quiere cuarentena. Él dice que por él habría todo hacía todo funcionar no, normalmente. Desde el inicio de la crisis, él intenta seguir los pasos de Donald Trump y un poco como fue Boris Johnson al inicio también. Quiere todo abierto, todo funcionando. Y ahora, bueno, y por esto ha dimitido el primer ministro que se llamaba Mandetta. Fue demitido de una manera muy abrupta. Ahí él ha nombrado otro, este Taik, que, salió ahora, que es un médico que viene del sector privado, metido con planes de, salud, de salud, esas eh, fundaciones de, sanidad y todo. Este hombre se quedó como tres semanas en el, gobierno eh, y él se demitió porque eh, Bolsonaro está en campaña abierta contra el aislamiento social y también por utilización de cloroquina como remedio para, para, para el virus. Y este hombre es pelotudo, pero no es tan estúpido, porque sabe que con esto su carrera de médico también se va quedar sucia. Entonces se dimitió y hasta ahora está un general eh, nombrado por, eh, como provisorio, como, eh, en cuanto no se elige un otro. Los otros generales que están en el gobierno ya han declarado que no les gusta tener un general gestionando la sanidad, porque toda la gente sabe que va a ser un masacre en Brasil, porque cuando llegue plenamente el virus en las favelas y, están ampliándose mucho, eh, va a ser un masacre. La gente vive 8 o 10 personas en dos habitaciones, eh, no tienen dinero para comprar ni jabón, o sea, que va a ser un verdadero masacre. Por esto, en este momento ya hemos ultrapasado el Reino Unido, en número de infectados. Eh. Bien, esto es, una, esto es una crisis que se desarrolla eh, con un enfrentamiento entre Bolsonaro y gobernadores que quieren hacer un tipo de aislamiento social. La verdad es que no lo hacen mucho, eh, es más un aislamiento dirigido a profesionales liberales, a, a la pequeña burguesía, porque todos están unidos en enviar todos los trabajadores del sector privado a, trabajar. Eh, entonces, ah, pero hay un choque muy, muy grande. Y antes de, la salida de, de este último ministro, tuvimos la salida del principal ministro, digamos, políticamente hablando del gobierno, que era el ex eh, juez Sergio, Sergio Moro. Moro se dimitió del, o fue dimitido, algo así, porque él gestiona la Policía Federal. La Policía Federal estaba encargada de investigar eh, acusaciones de organización criminal, criminal y, bueno, muchos crímenes cometidos por el hijo de Bolsonaro que es senador, Flávio. Y Bolsonaro quería cambiar el, responsable de la Policía Federal en Río de Janeiro para eh, parar con las investigaciones contra su familia, porque toda la familia está metida en cosas sucias, eh, crímenes eh, inconfesables y todo más. pero Moro ya se preparaba de alguna manera para salir del gobierno porque todos miran que hay una crisis que se profundiza entre todas las instituciones, la economía se hunde, eh, la pandemia se amplía y Moro no quería más quedarse con el, peso de, de, lo que va a pasar. Y para prepararse para, como candidato a las elecciones presidenciales de de 22, 2022, él, él eh, trabó esta maniobra de, Bolsonaro de manera que estaba obligado a salir del gobierno. O sea que se sale antes que la cosa toda se hunda. ¿no? Esto es una crisis. Y, hay una crisis entre el gobierno y la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal, eh, entre el gobierno y el Congreso Nacional, y hay choques de fracciones, varias fracciones del aparato del Estado en los tres poderes, unos eh, organizando contra los otros. La burguesía ha abandonado eh, Bolsonaro bastante claramente, pero no tiene que, por, por, qué cambiar Bolsonaro? ¿Por quién cambiar? No tienen un nombre para sustituirlo. Y lo que podría ser más probable es que si tumba Bolsonaro y va a las elecciones, eh, el PT puede ganar las elecciones. Los sectores de la burguesía que están con Bolsonaro son muy limitados y muy marginales. Él intenta eh, recomprar una gran parte del Congreso Nacional con distribución de, bueno, de cargos, de dinero, financiamiento, financiación con el dinero del tesoro en un típico, una típica política de los viejos coroneles de la política brasileña que siempre compraban los diputados. Él está haciendo lo mismo. Este eh, irónicamente, perdón, irónicamente muchos de estos diputados que ahora están con Bolsonaro, están comprados, son, son eh, los mismos que están implicados en los escándalos de corrupción contra los que supuestamente Bolsonaro tenía que estaba luchando al llegar al poder, ¿no? Sí, Bolsonaro eh, hizo su campaña diciendo que iba a hacer una nueva política. La vieja política de comprar, de vender, no se daría más. Y ahora está públicamente comprando y vendiendo. Pero la crisis, el gobierno ha perdido tanto apoyo eh, que mismo los que están siendo comprados todavía no le dan una tranquilidad, no de hacer mayoría en el Congreso. Tiene que tener los votos mínimos, que serían como 150 votos, garantizados para impedir un proceso de impeachment, porque hay decenas de procesos y hay la posibilidad ahora que esta semana la Suprema Corte abra, eh, pida autorización al Congreso para empezar un, un proceso de impeachment directamente por la Suprema Corte. Puede ser. No está, están negociando todo, ¿no? Pero es una crisis muy grande y la gente está con mucha, eh, con mucha rabia de este gobierno, de cualquier cosa que él va a pronunciarse en la televisión, eh, la gente sale con ollas a la, a la ventana y a gritar fuera Bolsonaro. Y, bueno, esta es la situación de la crisis y de la pandemia del coronavirus que se está desarrollando aceleradamente. Un, un rasgo importante de, tener en cuenta es lo que están haciendo los sindicatos, porque Bolsonaro ha emitido decretos que se llaman acá medidas provisorias, provisionales, eh, que permite un recorte de hasta 70% de los salarios de los trabajadores con reducción de jornada de... Y el decreto permite que se haga acuerdos individuales con el patrón o con el sindicato. Y lo que está pasando aquí los sindicatos de todos los colores prácticamente están en una, una carrera para firmar acuerdos de reducción salarial. Eh, hasta este momento, 6 millones y medio de acuerdos salariales de reducción ya fueron firmados y los sindicatos eh, no levantan una, una paja para hacer, organizar cualquier lucha, ¿no? Ahora, por la presión de las masas, han formalmente adoptado la consigna de fuera Bolsonaro, pero sin ninguna acción, eh, no eh, eh, siguen manteniendo eh, la consigna de que tienen que trabajar, los trabajadores tienen que trabajar y firman recortes salariales. Desde el punto de vista de los sindicatos, es una vergüenza lo que están haciendo y esto lo están haciendo los del PT, los de PSTU, de todos los partidos están haciendo esto. Nuestra orientación en los sindicatos es completamente otra. Es una, todos los trabajadores que no son esenciales tienen que irse para casa con salario integral y con estabilidad laboral. Y los que tienen que trabajar, que son esenciales, este tienen que tener equipos, eh, equipamiento, todos los instrumentos para protegerse. Pero la verdad que eh, es una consigna muy difícil de impulsar con todos los, los aparatos en contra esto, ¿no? Pero ya estamos eh, mirando que hay algunas luchas que se desarrollan en un otro sector. Son muy incipientes todavía, pero la rabia está subiendo eh, con la gente. Te quería preguntar también, Ajá, perdón, te, quería preguntar también sobre la postura del PT, ¿no? Porque durante mucho tiempo, muchos meses, que la, izquierda marxista, la corriente marxista internacional en Brasil, levantó la consigna de fora Bolsonaro prácticamente desde el principio de que fue electo, ¿no? Hace como 500 días que está en el poder. Y sin embargo, toda la izquierda, ninguna organización de izquierda, todos pensaban que esa consigna no era válida. ¿no? incluso el propio Lula, cuando salió de la cárcel, dijo específicamente que había que respetar el mandato de Bolsonaro hasta el final. Pero ahora sí han adoptado la consigna de fora Bolsonaro, pero ¿en qué, qué significa para ellos fora Bolsonaro? ¿Cómo lo, cómo lo entienden? Bien, eh, esto es verdad. Eh, la izquierda marxista eh, sesión de la SEMI en Brasil ha ah, levantado esta, esta consigna ya en marzo del año pasado, <coughs> cuando toda la izquierda reformista o uh, autoproclamados revolucionarios, todos estaban gritando que el fascismo había llegado al poder en Brasil. El fascismo, el fascismo, el fascismo, y por tanto consignas muy reculadas muy recuadas, porque en la verdad estaban eh, acobardados frente a la victoria de Bolsonaro. Nosotros explicamos que no se trataba de fascismo, de, que no, no, no es fascismo, no tiene, no tiene partido fascista, no tiene nada de eso, que sí era un tipo que se apoyando en la, el odio de las masas contra las instituciones, eh, había ganado las elecciones como una especie de aventura y que él se proponía a, tomar el, sitio de un Bonaparte, que él intentaba ser un gobierno bonapartista. Constatamos que no tenía apoyo real en las masas y frente a su programa, que es un programa del capital financiero de privatización total, recorte de todas las conquistas laborales, todo, <coughs> nosotros lanzamos la consigna de fuera Bolsonaro. Eh, esta consigna fue rechazada por todos, ¿no? como ya has dicho, pero fue, empezó a ser agarrada por las masas. Y en dos meses salió completamente fuera de nuestro control y cualquier manifestación, bastaba alguien gritar fuera Bolsonaro y en la manifestación toda se venía con la consigna. Pero las direcciones se resistían. Lula como dices, eh, salió de la prisión en el mismo día, dice que no podía ser eh, Bolsonaro porque tenía que respetar su mandato, porque al final el hombre fue electo. Dos días después, en el sindicato de metalúrgicos, Lula hace otra declaración, un meeting, diciendo que eran lunáticos los que levantaban la consigna de Fora Bolsonaro el PT, el PCdoB, el PSOL, el PDT y el PSB, las cúpulas, han firmado una declaración pública condenando la consigna fuera Bolsonaro. Pero las masas fueron agarrando la consigna y hoy es, es la consigna de las masas en Brasil. Y uno a uno tuvieron que irse adaptando. Ahora el último a dotar formalmente fuera Bolsonaro fue el PT, con la resistencia de Lula hasta el final, pero al final no, podía más. Pero ¿qué, ¿qué piensan que es fuera Bolsonaro? Fuera Bolsonaro es llevarse un proceso de impeachment legal y convocar nuevas elecciones si el, eh, si es impedido antes del final de su mandato. Porque un proceso de impeachment tiene como casi un, año, casi un año de, de, de tiempos, plazos, de todo. Entonces, la consigna es de hacer elecciones y hacer elecciones cuando sea posible y más, elecciones de estilo unidad nacional todos que están en contra, el fascista Bolsonaro, unidos por la democracia, en defensa de la democracia. La línea de unidad nacional y defensa de la democracia <coughs> es una línea de salvación, evidentemente, de las instituciones, porque defensa de la democracia para la dirección del PT, para la burguesía, para pequeños burgueses, es el juego parlamentar mantenido y que ellos se van a ser corruptos y, traicioneros en el Parlamento, que los, eh, los burócratas sindicales se queden gordos y corruptos en los sindicatos y que la vida sigue. Pero la gente abajo, los que trabajan, defensa de la democracia no quiere decir nada. Incluso en las últimas elecciones, con 40% de las personas se negando a votar y el voto acá es obligatorio, es legalmente obligado, y otra parte que ha votado en Bolsonaro para votar contra todo, significa que hay una mayoría de la población que le importa un carajo eh, las instituciones en la defensa de la democracia. Y esto es una situación eh, que va llevando el PT en dirección a o una alianza o apoyar un candidato burgués o algo así, eh, cada vez más a derecha, cada vez más a derecha. Esta es más o menos la situación que... Te quería preguntar también brevemente, porque tú, tú dices que el gobierno de Bolsonaro tiene cada vez menor apoyo, ¿no? Pero ya, ya su, su apoyo empezó a caer el año pasado. Y sin embargo, vemos en las noticias fuera de Brasil estas manifestaciones de apoyo a, Bolsonaro, eh, de, sus seguidores. ¿Qué tipo de gente son y qué cantidad de gente participa en estas eh, manifestaciones? Bueno, eh, Bolsonaro fue electo con una mayoría de los votos y ahora las encuestas dicen que tiene algo entre 29 y 30% de apoyo. Pero esto, la verdad, es que como no hay oposición, no, nadie aparece como oposición al gobierno. Hay mucha gente que dice, se le pregunta si el gobierno está bien. Eh, pues, sí, bien, no sé, está. O sea, no tiene un apoyo activo. Y las manifestaciones de que hablas demuestran eso. él eh, eh, convoca manifestaciones y ahí, eh, frente al Congreso, al Suprema Corte, eh, en Brasilia, y ahí aparecen 500 personas, 1000 personas, en la mayor 2000 personas. Y ahí está todo eh, un tipo de gente en estas manifestaciones que viene, gente del aparato, que son gente suya, los empleados, todo, pero también una pequeña burguesía, eh, pequeños comerciantes, profesionales liberales, que son fascistas propiamente. Ahora, en este momento, está, hay un campamento eh, enfrente al Suprema Corte que se llama Los 300, 300 pelo Brasil, los 300 por el Brasil, que, bueno, quieren mostrarse un poco como los 300 de Gideon o los 300 de Esparta, ¿no? Como los héroes que van a... Pero incluso una parte de ellos está armada. La, la mujer que organiza eso, pero nunca están 300 ahí, siempre están 20, 50 que duermen ahí y todo, en carpas y cosas así. Pero la propia coordinadora de, este, de esta banda eh, dice que hay gente armada, sí, pero son armados legalmente, tienen eh, documentos, pero ya la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para ver quién financia a esta gente y, y, que, y, y que, para desarmarlos. Porque ellos están ahí diciendo abiertamente que eh, hay que prender la Suprema Corte, cerrar a la Suprema Corte todo. Y esto es incentivado por Bolsonaro y sus eh, entorno más eh, más eh, duros, más duros. Hay un video que ha venido, Sergio Moro ha denunciado una reunión de ministros donde un ministro de Educación Nacional dice que había que prender los, todos los jueces de la Suprema Corte. Y otra ministra, que es ministra de la Mujer, de la Familia, dice que debería prender todos los alcaides alcaldes y gobernadores que hacen cuarentena y aislamiento social. O sea, es un gobierno, de, e, es una banda, es una banda criminal organizada que está en el gobierno. Entonces, esas manifestaciones existen porque tienen eh, apoyo, pero no significan nada como masa, como fuerza de combate, nada de eso. tiene, eh, Bolsonaro tiene apoyo también de un sector de la burguesía, que son los eh, judíos sionistas de Brasil, que son ligados a, Netanyahu eh, de Israel, eh, la familia de Nigres acá, que han organizado incluso su campaña, pero son sectores sionistas, fascistas, así, pero pequeños, pero le financian también esas cosas. No tiene repercusión de masa masiva. Pero entonces, la, ¿cuál es la perspectiva? ¿no? Porque tú estás hablando de una situación en la que hay una crisis por arriba muy fuerte dentro del gobierno, entre las instituciones del Estado, y al mismo tiempo la pandemia sigue avanzando, no ha llegado todavía a su pico, será, será una situación que va a agravar más. Esto es una situación potencialmente explosiva en los próximos meses, ¿no? Sí, eh, la verdad que la crisis de las instituciones empezó verdaderamente en 2013, cuando hubo la explosión de movilización de masa en contra todos, contra el gobierno del PT, de, la derecha, de los gobernadores de derecha, todo. Y es una crisis del régimen. Este, eh, las instituciones actuales salen de la constituyente, constituyente de 1988, que fue como una especie de pacto eh, pero una constituyente donde los trabajadores han metido muchas conquistas que están ahí y que están siendo eh, retiradas ahora. Esta crisis es una crisis de régimen, por tanto, y viene aprofundándose. Y la llegada de Bolsonaro al gobierno fue un salto de profundización de esta crisis. Y esto sigue. Por abajo, lo que vemos es que la gente, eh, el gobierno ha dado cuatro, creo que se dice billones en español, que son trillones en portugués, cuatro billones de reales para los bancos y los empresarios en 15 días, inmediatamente. Para los trabajadores, ha dado a los informales que no pueden trabajar en la calle, esas cosas así, les ha prometido 600 eh, reales, que son como 100 dólares. Y mismo no consiguen, tienen que hacer cola y, no, y volver, y siempre hay un problema y no consiguen casi todos recibir. En esta situación, lo que estamos mirando como perspectiva es que a medida que la hambre avance en las favelas, en barrios más pobres, van a haber explosiones. Porque mira, como restaurantes en los principales centros están cerrados, bares, restaurantes, solo en San Paulo eh, los pequeños productores que no tienen camiones, no tienen nada, solo producen y la gente del centro venía a buscar la, la comida para los, los, comerciantes, ¿no? Esta gente está tirando a la basura cerca de 30 toneladas de alimentos por semana y la gente no tiene para comer en los barrios más pobres. La realidad brasileña es que 80% de los trabajadores eh, del sector privado brasileño ganan eh, como mil reales, que serían como 150 dólares, algo así, 140 dólares por mes. 80% de los trabajadores. Lo que está empezando y va eh, ampliarse mucho, son eh, pequeños eh, atascos en pequeños mercados. Entonces, así en barrios muy pobres, ya, ya hemos constatado que grupos de 10, 15 personas con máscaras, todos tienen que usar máscara, atacan un pequeño mercado que a veces es un tío, el dueño, dueño tan pobre cuanto los otros. ¿Por qué no, no, no, no son grupos de 10, 15 que se organizan como vecinos, algo así, y no atacan supermercados y grandes tiendas porque estos tienen seguridad y la policía está ahí cuidando también. Pero a medida que no sea más 10, 15, que sean miles de miles de gente que con hambre, Van a atacar los supermercados, saquear todo, tiendas, supermercados, farmacias, a buscar. Y bueno, esta es una perspectiva eh, sin salida, porque es, es, un caos, ¿no? Es un caos. Pero la rabia de la gente con todo, con el gobierno, con la vida, con los ricos que están cada vez más ricos y que se cuidan en grandes hospitales y no hay respiradores para eh, para la gente común, esta rabia, así que baje la pandemia, cuando la gente pueda volver a manifestarse en las calles, no, no tenemos duda ninguna que va a haber grandes, inmensas movilizaciones. Esta semana, semana pasada, al jueves, me llama un, un camarada, un compañero de, de Pernambuco, de Recife. Él estuvo en ocupaciones de fábricas que eh, dirigimos en 2005-2006 en Recife. En dos fábricas tuvimos ocupaciones de fábricas por desempleo y todo. Y ahora los barrios donde viven son muy pobres y es un cementerio de fábricas cerrando, cerrando. Entonces me llama para discutir eh, ¿cómo podríamos ayudar? Porque ellos se están organizando para ayuda mutua, para comida y todo en el barrio. Y uno que estaba en una ocupación ha levantado la cuestión de ocuparse las fábricas otra vez. Y recordando de las ocupaciones de aquella época, nos contacta para ver cómo. Y vamos a hacer una charla explicando cómo pasó, qué se pasa, qué situación es ahora que no es igual a ¿ah? porque ahora hay una pandemia. Bien, pero esto es la perspectiva. Cuando vuelva la gente a la calle, cuando se baje la pandemia, vamos a tener movilizaciones revolucionarias en este país, porque un desempleo y un corte generalizado de salarios que los empresarios ya están diciendo, vamos a tener que mantener así, o sea, con recortes salariales nominales, ¿no? Y esto va a profundizar la miseria y las explosiones acá. Nosotros tenemos como perspectiva que los burócratas sindicales van cada vez más a derecha y que la presión de los de abajo en las fábricas, locales, locales de trabajo, va a provocar el surgimiento de una nueva capa de activistas sindicales y militantes sindicales que puede expresarse más o menos cómo fue el surgimiento en 78, 79, 80, que dio origen a las movilizaciones que dieron origen al PT y a, la CUT. O sea, una capa que va a chocarse directamente con los burócratas sindicales y con los políticos pro-burgueses de los partidos obreros burgueses, ¿no? Con PT, No, la perspectiva es esta. Lo que estamos eh, constatando también es que la, la, gente está buscando explicaciones para la situación del mundo y de donde vive de una manera nunca antes vista. Nosotros hicimos una, una live sobre el Día de la Liberación de los Esclavos y teníamos una pretensión de 200 asistentes. Bueno, más de 1.500 ya asistieron a, la, otra, otra live que hicimos con 200 y picos ya está en miles. Nuestra página ultrapasa 60 mil visualizaciones. Y un video que tuvimos, eh, eh, pusimos en YouTube sobre qué es el socialismo, ya tenemos 107 mil visualizaciones. O sea, la gente está buscando y estamos ganando gente para la organización y la gente viene con una clareza, una claridad muy grande de que tiene que ser internacional la organización. Y esto está un ánimo muy grande a todos los, todos los militantes. Bueno, muchas gracias eh, por la explicación. Solamente la última pregunta. ¿Cuáles, serían las, líneas políticas centrales o, las consignas sobre las cuales la, izquierda marxista está agitando en esta, en esta situación actual? Bueno, de una manera central, agitamos como explicación que hay dinero para la salud no hay dinero para la salud, pero hay dinero para los bancos de la especulación. En la salud, el año pasado, el gobierno Bolsonaro ha recortado 20 mil millones de reales. Pero para la deuda externa e interna, la especulación pura y dura, él ha desembolsado, ha pagado lo que sería un billón y 500 mil millones de reales. O sea, dinero hay. Y, por tanto, decimos, no pago a la deuda todo el dinero para la salud, para la sanidad, para garantizar salario para los trabajadores. Y con este gobierno esto no es posible. Hay que poner abajo este gobierno, fuera Bolsonaro, y luchamos por un verdadero gobierno de trabajadores sin patrones ni generales. O sea, un gobierno que sea capaz de romper con el imperialismo, con el capitalismo y abrir camino para la construcción del socialismo. O sea, un gobierno obrero verdadero. Eso son en, términos generales. Claro que en, la educación está ah, eh, relacionado con el dinero para el eh, presupuesto para la educación y transporte en cada momento. Pero de manera general, esta es nuestra consigna y creemos que eh, tenemos avanzado mucho con esto. Esperamos avanzar mucho más, nos falta mucho todavía. Bueno, pues muchas gracias, Serge, por la explicación. Mucho ánimo en el trabajo y adelante. Bueno, gracias a usted y ánimo a ustedes también. Adelante.